No hay nada como un sueño para crear el futuro. Pasar página a un año difícil, superar una pandemia, volver a casa por Navidad. Deseos compartidos por millones de personas que quizá hoy se encuentren lejos de su familia, de su pareja, de sus amigos, de su hogar. En el Instituto de Astrofísica de Canarias también soñamos con ese futuro. Pero mientras llega, seguiremos trabajando para comprender el universo y construir entre todos un mundo mejor. Aunque jugamos con ventaja, sabemos que por muy larga que sea la noche, el sol volverá a brillar.